Saluton kai bonvenon al nia di mancia medito. Hodio mi prenas letteron d'esamenof kiu ne aperas en la originala vercaro, almena u lau mia zio. Kai la ocaso venas te la lego de citiu libro Terra di nessuno, kiu estas itala titolo nenies lando facte, kiu estas italigo de nederlando originalo mores neto morax ne estas compreneble parto pri esperanto rande de la fino facte, de la neutrala mores neto kiu clarigas uh, detale la mm, figuron de Gustav Roy qui o estis la iniziatoro de la mm, ideo Amiceio, do de la ideo pri esperantista mm, microstato kai li presenti sen la universala congresso en Dresdeno en 1908 la la projekton esperantigi en ses monatoi la neutralan territorion kai por subteni tiun ideon en la comenzo de libreto pamfleto ki un liverkis por la esperantisto en esperanto e si salia pamfleto en la franca por la generala publico ni diru estis letero de zamenhof ma longa interessa. Varsovio de hoc decembro 1900 sep. Cara signoro, via in du articoleto in mi legis cum granda interesso. La ideo tre placias al mi. Se gi povus esti plenumita, ci estus, lau mia opinio, tre grava aciro por la interna ideo del esperantismo. Zamenhof. Do vidu tio estas lau mi interesa afero. Char uh, Zamenhof subtenis tiu ideon pri neutrala stato. Kaj fakte tio estis uh, sufiĉe klara en uh, la unua versio de sia filozofio nome hilelismo. Sed en 1907 li jam deklaris publike en uh, interview angla lingua interview in the Jewish Chronicle che li resignis per tio do uh, pri a parte pri la aperigo de de nova popolo con nova stato c'è giuste poschi che che monatoi aperasti u subteno che anche al mi estas ege interesse rimarchi che facte la esperantisto in etro subtenis tion char la fero estis tro politica. Uh, uh, tro politica chargita, tio estas tre interesse raccontata, raccontita facte, anca o se vi volas en la, en la libro, cio mi mencii santawe Mi diras raccontata, char mi estas ancora leganta gin. Estus anca interesse a, a perigi gin en esperanto, mi pensas. Iam estas zinco uh, eh, mal libreto primores neto en esperanto el originala nederlanda lingvo. Sed la fero estas. Laumi. Kiom da partoi el la zamenhofa pensaro restis en Esperantujo. Chariam en la sufice frua e poco la dua generazio la Svis Franca generazio ni diru ecte la iaro, la fino de la de la la fino de la de la naudeca che ha la fine della decnaua ircento gisla Forpaso de Zamenhof in 1907. Tio esas la, kion mi nomas la Swiss, Franza, um, ehm, generazio de esperantistoi. Shainas al mi che iam tiam multae ideoi de Zamenhof vere ne congruis cun la ideo de esperantismo laula esperantistoi. To restas al mi la demando. hof diras, lau mia opinio, mi estas privata persona, mi nur donas mian opinion, kiu ne estas legio dona. Bone. Sed ciu la interne deo vere estas comprenata ancora unun? Laula desiro ed Zamenhof? hof Jen la essenzo de mia cum medito odiavo in dimancio dancon provi attento mi nun uh, changios uh, la la maniera on publicigi la video in mi uso su youtube char mi pensas che tio povas anca odis fastigi la medito serion uh, plue kai pli hol nun kai ien Do, mi revidos nin morgau, felician dimanchon ancora, cae gis morgau antauen, sen fine, neforgesu.